છે हामी यस ठाउँमा कोले बताने भन्ने गुरुङ समाज नेपालको कुलपुत्र कुलपुत्री र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहेको हाम्रो कुलपुत्र कुलपुत्रीको आजको यस यही नाताले गर्दा हाम्रो आत्मीयता हुन्छ त्यसले गर्दा हामी अब यसलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने र अब हाम्रो तमी एउटा समिति ग्रुप राष्ट्रिय परिषदको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्यको लागि समय दिनुभयो मरिमरि धन्यवाद छ मलाई आजभन्दा सोह्र आफ्नो मेरो आफ्नो थर म चाहिँ भज्यूको भज्यूको पनि मैले सानो सुरुवाती गरेको छु प्रेरणाको स्रोत चाहिँ उहाँहरूले हुनुहुन्छ यसै गरिकन सल्लाहकार रामबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ब्रिटिस मेजर यसै गरिकन गरिकन हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै यसै गरिकन उपाध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अब सिक्किमबाट यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन अध्यक्ष तर यहाँ यहाँ देखिए छैन हाम्रो यसै गरी यसै गरिकन यसै गरिकन हाम्रो केन्द्रीय सदस्य आउँदो टार्गेट भनेको कमसेकम भने पन्ध्र लाखभन्दा माथि भएकै गुरुङ हो त्यसले गर्दाखेरि यही कुराहरू अघि हाम्रो जिल्ला अध्यक्षले अभियानको रूपमा आज पनि यो कुनैहरू अथवा घुलेहरू खोटा सहरमा भोलि डाँडा टिप्नु पर्यो भने कतै एउटै गाविसमा यत्रो समूहमा सबैजनालाई चाहिँ पद पुग्दैन पद भनेको चाहिँ के भने एउटा के भन्छ एउटा साँचो मात्रै हो तर काम त सबैले गर्नु भाषा त पुरै छाड्यौँ संस्कार संस्कृति र जातीय सङ्गठन टाइम मिलाऊ है प्लिज त्यो दिनमा आउनुपर्छ भन्ने भन्नुभयो आई प्रोमिस्ड हर डेफिनेटली म आउँछु भनेर भने हामी त्यसको देखिन्छ त्यहाँबाट पोखराको सुन्दर दृश्यहरू उता माछा त्यहाँ सदस्यताको रूपमा म मेरो आफ्नो वडाको अध्यक्ष भएको हुनाले उपस्थित हुन सकेन त्यसैले गर्दाखेरि म मेरो हामीले भए तापनि कति फलेछ कति ठाउँमा पुग्यो तापनि यो जलवायु भनेर यो वंश बीज लेख्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट ल्याउनु त्यो विचार आउनु र एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा सङ्गठन हुनुपर्छ हामी भन्नुपर्ने बिचमा आपसमा परिरहेको तलमाथि पर्दाखेरिमा सहयोग सहयोग गर्नु भन्ने उद्देश्यले जुन यो संस्था गठन गर्नुभयो यो संस्था गठन गर्ने विचार ल्याउनुभयो त्यो आग्रह सबै मेरो आग्रह र यो संस्थाप्रति यो पाङको बारेको कुराहरू हो फेरि पाङकै जग्गामा जन्मेको हुर्केको मान्छे हो स्वर्गको कुरालाई इन्द्रले विषय गरेर भन्ने हुँदैन बाहिर त्याग वास्तविकले वास्तविक त्यागको मान्छे नहो अर्काले कलाउने भन्दाखेरि हाम्रो पुर्खाहरूले उत्तर मध्य दक्षिण कालीपति त्यही हो हेर्नुहोस् अब दुर्नु भने हेर्नुहोस् हुई हुई यो चाहिँ गरेर गुरुङलाई हुई भन्छ हाम्रो राज्य कोही हुई जनत्व जनस्व भन्ने हो भन्ने त्यो पर्छ म तपाईँलाई भौगोलिक वा के ठाउँ झ्याउन रूप जान्छौँ भने हामीले अहिले खसबाउँदा लेखेर भन्छ चुनासा भन्ने भन्छ सुनास सुहालाई सुना हिन्दूले चाहिँ सुहा त मुसा भन्छ अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यहाँ गुरुङ भनेर छ त्यहाँ अझै पनि छ भनेर छ भने त्यही छ भनेको छ कोही हुई भनेको हाम्रो कोट भनेको हाम्रो बारी हो हामीले दुर्लुङको इतिहासलाई हेर्दाखेरि उन्नाइस सय एघारमा बल्लमा कोर्टको स्थापना भएछ त्यो बेला पहिला कोही मात्रै हो उन्नाइस एघारमा त्यो कोर्ट स्थापना गरेपछि बल्ल ट्रिब्युनल लगाउने दसैँ लगाउने विजयको दसैँ लगाउने उन्नाइस एघारमा सुरु भएको हो तब शान्ति भयो त्यसो हुँदाखेरि अहिले आएर हिन्दू शासकहरूले यो पाङ्गा भनेको त त्यो पार्वती देवीको भनेर धार्मिक पाठ गरेको छ गङ्गाजीको त्यहाँतिर दोर्छ यहाँ जुन व्यक्तिको शासन सत्ताहरू हुन्छ त्यही मान्छेहरूको धार्मिक स्थानहरू पनि हुन्छ त्यो बाल्यकालमा बालका के आएका थियो बाजा धार्मिक गर्व भयो मन्दिरको हो जुन त्यहाँको यहाँको अहिलेको धार्मिक आचार मध्येमा हाम्रै भोताने परिवारको काम नभन्न मूर्ति मूर्ति नारायणको घरमा त्यो धार्मिक आस्थामा म यो सर्भारामा सम्पत्तिको मैले धार लगाउँदैन त विचारको कुरामा म कसैसँग पनि पछाडि पर्दिनँ आज यो सम्मेलनले तपाईँको अनुमान देख्न पायो सबै भाववादीसँग डेलिभेसन भेट्नु पायो यो ठुलो भाग्य कुरा हो हामीले यो तपाईँले भनेको होला हामी के गर्छौँ भने हामीले पैसाको प्रवाह गरेको छैन पैसा प्रवाह गरेको भए करोड करोड रुपियाँ चाहिँ मिल्दैन यही विश्वभरि एकतालिस लाख रुपियाँले छ अहिले त्यो हिसाब गरेर एक्कासी भन्दा कति बयालिस भन्दाखेरि तपाईँले तपाईँ धान दिएर यसलाई अगाडि बढाउनको लागि एकासी बन्द हुनु राजनीति गर्ने एउटा बहनको झोला बगेर राजनीति हुन्छ राजनीति आफ्नो खोपी आइसक्नु हुनुपर्छ होइन आफ्नो खोपी आइसक्नु नपर्छ झोला त मैले पनि भइसकेको पानीलाई हानी कहिले हुँदैन हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष अध्यक्ष प्रमुख अतिथि र के हाम्रो मेजर साहब साहबद्वारा महासचिव केदार गुरुङ धन्यवाद उपमहासचिव बेलबहादुर गुरुङज्यू धन्यवाद सचिव रुद्रबहादुर गुरुङज्यू

अनुरोध गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति माग्छु हाम्रो आज धेरै एजेन्डा छैन किनभने सबलाई अब यो पहिलो बैठक नै पर्छ पुरानो कार्य समितिलाई र नयाँ कार्य समितिलाई र अरू त्यस पछाडि दोस्रोमा विधान अध्यक्षज्यूहरू प्रतिनिधिज्यूहरू साथसाथै यो हाम्रो कोले भन्ने समाजको सम्पूर्णलाई